Magic. continents de la Terre se sont retrouvés après hey, au milieu des gentiens, à magma, hey, au milieu des gentiens, à magma, l'aventure est là. Gaïa, Gaïa, tu fais n'importe quoi. Les scouts de Châtelois. à magma, Gaïa, Gaïa, sont-ils plus forts que toi Ils n'ont pas tous pigé ce qui s'était passé. Un professeur taré est venu nous aider. Ces monstres la galère, faut réparer cette affaire. À nous donc de jouer. Is là pour toi. Gaïa, Gaïa, yeah, scouts Is là pour toi.